Obradujte sebe i svoje najdraže super poklonima iz Imteka HP ProBook 450 sa poklon torbom, mišem, hladnjakom i autopunjačem za 1249 km. Samsung S3 Neo sa poklon autopunjačem, stalkom i silikonskom futrolom za 429 km odlični Philips LED 3D TV 40 inča s Android operativnim sistemom i poklon bežičnom Logitech tastaturom za fenomenalnih 1239 km. Posjetite nas na 20 lokacija u BiH ili na www.imtek.ba i pogledajte i ostale odlične uređaje sa super poklonima.